Ողջույն հարգելի բաժանորդներ, ես բոլորիդ շատ-շատ սիրում եմ։ Այսօր ես գտնվում եմ Գոբլենցում։ Շատ երջանիկ եմ, այստեղ շատ սիրուն է։ Սկողքից դուք տեսնում եք Հրենոսը։ Այստեղ ինչ որ պատմական շենք է, շատ գեղեցիկ ճարտարապետական։ կառույց է։ Եղանակը շատ լավ է։ Դե ինչ, այս բարձր տրամադրությամբ էլ եկեք սկսենք մեր դասը։ Անցնենք բայերի խոնարհմանը եւ կրկնենք անձնական տերանունները։ Ինչպես հիշում եք, անձնական տերանունները հետեւյալն են. Ich, ես, դու, դու, Էղզի էս։ Նա արական իկական չեզոք։ Wir մենք Ihr դուք հոգնակի։ Sie նրանք հոգնակի եւ Sie մեծատառով հարգալից դուք։ Ուշադրություն դարձնենք զին։ Մի դեպքում զին նշանակում է նա, ի նկատի ունի աղջկան, իկական սեռին։ Մի դեպքում զին նշանակում է հոգնակի նրանք, եւ երրորդ դեպքում զին մեծատառով նշանակում է դուք։ Քննարկենք օրինակներ։ Լերնեն սովորել։ Իշ լերն է։ Ես սովորում եմ։ Դու լերնստ։ Դու սովորում ես։ Եղ լերնտ։ Նա սովորում է։ Խոսքը արական սեռի երրորդ դեմքի մասին է։ Sie lernt։ Խոսքը իգական սեռի երրորդ դեմքի մասին է։ Եզակի թիվ։ Es lernt։ Չեզոք սեռի մասին է։ Es lernt օրինակ երեխաներին ասում են das Kind։ Das Kind-ը երեխան գերմաներենում ունի չեզոք սեռ։ Այդ դեպքում երեխայի մասին ասում են es lernt։ Wir lernen. Մենք սովորում ենք։ Իրը lernt. Դուք սովորում եք։ Այստեղ խոսքը հոգնակի երկրորդ դեմքի մասին է։ Զի լերնեն, նրանք սովորում են։ Հոգնակի երոշ տեմք։ Եվ զի լերնեն, որտեղ զին մեծատարով է, նկատի ունի հարգալից, տոն Երկրորդ դեմք՝ զի լերնեն։ Օրինակ հարց ենք տալիս. լերնեն զի։ Դա նշանակում է դուք սովորում եք։ Ինչպես տեսնում եք վերջավորությունները, իժի դեպքում բային ավելանում է է, դույի դեպքում ST, էղզի S-ի դեպքում T, վիրի դեպքում IN, իղի դեպքում դարձյալ t, զի դեպքում in և զի հարգալիստոնի դեպքում եվս in։ Ինչպես ենք երեկ զիերը տարբերում իրարից։ Եթե զին վերաբերվում է իգական երորդ դեմքին, այդ դեպքում բային ավելանում է թի վերջավորությունը։ Եթե զին նկատի ունի երրորդ դեմքի հոգնակի, այդ դեպքում բային ավելանում է «ին» e վերջավորությունը։ Եվ եթե զին ի նկատի ունի հարգալից երկրորդ դեմք, դուք, այդ դեպքում բային դարձյալ ավելանում է «ին» e վերջավորությունը, բայց այդպիսի զին նախադասության մեջ մենք տարբերում ենք նրանով, որ այն գրվում է մեծատառ։ Նմանատիպ ձևով, նույն ձևով Խոնարհենք հաջորդ բայը. Ոն են բնակվել։ Իր ոն է։ Դու ոնst։ Er sie es wohnt։ Wir wohnen։ Ihr wohnt։ Sie sie wohnen։ Հաջորդը. Kommen, գալ։ Ich komme։ Ես գալիս եմ։ Du kommst, դու գալիս ես։ Er sie es kommt։ Նա գալիս է։ Wir kommen, մենք գալիս ենք։ Ihre kommt, դուք գալիս եք։ Sie, sie kommen։ Նրանք գալիս են եւ դուք հարգալից տոնով գալիս եք։ Նույն ձևով Փորձեք ինքնուրույն խոնարել հետևյալ բայերը, որոնք տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Կարող եք ձեր առաջադրանքը թողնել վիդեոյի մեկնաբանություններում։ Ես կստուգեմ և միասին կքննարկենք։ Այսպիսով ձեր տնային առաջադրանքը դուք տեսնում եք էկրանին։ Հիմա ես ձեզ համար կկարդամ այդ բառերը. Singen երգել, Spielen խաղալ, Hören լսել, Schreiben գրել, Denken մտածել, Machen անել, Lieben սիրել, Fragen հարցնել, Trinken խմել։ Kaufen գնել, bezahlen վճարել եւ bestellen պատվիրել։ Նշեմ, որ սա ամենաստվար խումբն է, գերմաներեն բայերի ամենաստվար խումբն է, որոնք հոլովում են այս ձևով։ Կան նաև բայեր, որոնք եթե ունեն իրենց արմատի մեջ ա, օ կամ օ ձայնավորները, ապա հոլովելիս ընդունում են ումբլաուտ կամ ենթարկվում են այլ փոփոխությունների։ Բայց ես ձեզ չեմ ուզում ծանրաբեռնել։ Ավելի լավ է սովորեք սկզբում ընդհանուր կանոնը, վարժվեք ընդհանուր կանոնին եւ այնուհետեւ մենք կնայենք բացառությունները։ Կսովորենք նաեւ բացառությունները։ բացա, ինձ հանդիպել են մարդիկ, որոնք ասում են, թե իրենք չունեն լեզվական ընդունակություններ, թե իրենց մոտ չի ստացվի, թե վախենում են քննությունը հանձնելուց, կամ վախենում են չհասկացված լինելուց, կամ վախենում են, որ իրենք երբեք չեն սովորի։ Այդպիսի մարդկանց ես ուզում եմ խորհուրդ տալ, որ հաղթահարեն իրենց վախերը Վախերը նրա համար են, որպեսզի մենք հաղթահարենք եւ դառնանք ավելի լավը։ Եվ հետո մարդ պետք է սովորի եւ սովորելու ներքին պահանջը զգա։ Երբ մենք դադարում ենք սովորելուց, այդ ժամանակ մենք արդեն ծերանում ենք։ Պետք է սովորել եւ չմտածել, կստացվի թե չի ստացվի, կգնահատեն կամ չեն գնահատի, հաջողություն կունենամ թե չեմ ունենա։ Պետք է աշխատել եւ սովորել չմտածելով գնահատականների եւ հաջողության մասին։ Պետք է ուղակի աշխատել։ Իսկ հաջողությունը հետևում է աշխատանքին։ Դա ես չեմ ասել, դա ասել է Էյնշտեյնը, որ հանճարը ընդամենը 1% տաղանդ է եւ 99% աշխատասիրություն։ Սա հաջողության հասնելու ամենաճիշտ տարբերակն է։ Անընդհատ նորից կրկնելը եւ աշխատելը։ Սա այս ամենը ասեցի որպես մոտիվացիա ձեզ սովորելու համար։ Իսկ այժմ շարժվենք առաջ։ Շարունակենք մեր դասը։ Դասի սկզբում ես խոսեցի անձնական դերանունների մասին եւ ցույց տվեցի միայն դերանունների ուղիղ ձևերը։ Ես, դու, նա, մենք, դուք, նրանք։ Իշ, դու, եղզի, էս, ֆիը, իը, զի։ Զի, զի։ զի Բայց միշտ չէ, որ տերանունները հանդես են գալիս միայն ուղիղ ձևով։ Չէ, որ մենք խոսակցական առօրյա խոսքում հաճախ օգտագործում ենք նաև նրա, դրա, ձեր, մեր եւ այդպիսի հոլովաձևեր։ Միանգամից վերջ տանք բոլոր հարցերին եւ քննարկենք բոլորը միասին այնպիսի ձևով, որպեսզի միանգամից բոլոր հարցերը փակվեն։ Քանի որ իմ email-ին շատ են գալիս հարցեր, մարդիկ խառնում են զին, ամենահաճախ խառնում են զին, որտեղ զին ունի 3 իմաստ եւ իղը։ Այսօր ես այդ բոլոր հարցերին միանգամից կպատասխանեմ այս նկարի միջոցով, որտեղ շատ լավ օրինակ է բերված։ Կարդանք օրինակը։ Ich und mein Vater Ես եւ իմ հայրիկը։ Du und dein Vater։ Դու եւ քո հայրիկը։ Er und sein Vater։ Նա եւ նրա հայրիկը։ Ի նկատի ունի տղային, դրա համար օգտագործել է sein։ Er, er-ը դառնում է sein։ Er նա, իսկ sein նրա զի ունդ իղը ֆաթը։ Այս դեպքում նկատի ունի կնոջը կամ իկական սերի պատկանող մարդու։ Զի ունդ իղը ֆաթը նա եւ նրա հայրիկը։ Զին դառնում է իղը։ Այսինքն իղի իմաստներից մեկը նրա։ Հաջորդ տողը՝ զի ունդ իղը ֆաթը։ Նրանք եւ իրենց հայրիկը, այսինքն այստեղ օգտագործում իղը ցույց է տալիս նաեւ հոգնակի թվով նրանց Իրի երկրորդ իմաստը՝ նրանց։ Զի und ihre Vater։ Այստեղ, ինչպես նկատում եք, վերջին տողում իրը գրված է մեծատառով եւ նկատի ունի հարգալից դիմելաձև։ Դուք եւ ձեր հայրիկը։ Այսպիսով տեսանք իղի 3 իմաստները՝ նրա, նրանց եւ ձեր։ Ա, Ցավոք գերմաներենի եւ հայերենի քաղաքավարական ձևերը չեն համընկնում։ Հայերենի քաղաքավարական ձևը համընկնում է երկրորդ դեմքի հոգնակին, իսկ գերմաներենինը համընկնում է երրորդ դեմքի հետ։ Շարունակենք կարդալ։ Ինչ und meine Mutter։ Բայց այնտեղ ինչի էր mein Vater, իսկ ստեղ դարձավ meine Mutter, որովհետեւ Vater, Vater-ը արական սեռին է պատկանում դեր ֆթը իսկ մութը դիմութը իգական սեռին դրա համար այստեղ մայնի փոխարեն ասում ենք մայնե իշ und meine mutter դու und deine mutter դու եւ քո մայրիկը Այստեղ բոլորին ավելանում է ի վերջավորությունը։ Er und seine Mutter Նա եւ նրա մայրիկը ի նկատի ունի արական սեռի անձնավորության։ Zi und ihre Mutter։ Նա եւ նրա մայրիկը։ Այստեղ իգական սեռի նկատի ունի։ Աղջիկը եւ նրա մայրիկը, օրինակ։ Zi und ihre Mutter։ Նրանք եւ իրենց մայրիկը եւ վերջին տողը հարգալից քաղաքավարական տոնը։ Իղը, ինչպես նկատում եք, գրված է մեծատառով։ Զի, ունդ, իղը, մութա։ Դուք եւ ձեր մայրիկը։ Հաջորդ սյունակին անցնենք։ Այստեղ հաջորդ սյունակին վերցրված է das Kind, das Kind գոյականը, երեխա, das Kind չեզոքսերին է պատկանում։ Երեխային գերմանացիները չեզոքսերին են ասում։ Այդպես է։ Ich und mein Kind Ես եւ իմ երեխան։ Du und dein Kind։ Դու եւ քո երեխան։ Er und sein Kind։ Նա եւ նրա երեխան։ Նկատի ունի տղամարդու։ Er und sein Kind։ Sie und ihre Kind։ Նա եւ նրա երեխան։ Այստեղ նկատի ունի կնոջ։ Sie und ihre Kind։ Նրանք եւ նրանց երեխան։ Այստեղ հոգնակի թվով անձանց մասին է խոսքը եւ դարձյալ օգտագործվում է իը։ Զի und ihre Kind դուք եւ ձեր երեխան։ Տարբերելը շատ հեշտ է։ Ուղակի տեսնում եք, որ զինել է մեծատառով գրված, իղնել է մեծատառով գրված։ Այդ դեպքում գործ ունենք քաղաքավարական ձևի հետ։ Եվ այդպիսով տարբերում ենք։ Հաջորդը, իսկ հոգնակի դեպքում այսպես է փոխվում։ փող, Ich und meine Freunde. Ես եւ իմ ընկերները։ Du und deine Freunde. Դու եւ քո ընկերները։ Er und seine Freunde. Նա եւ նրա ընկերները։ Նկատի ունի տղամարդու ռուսերենի օնը։ Sie und ihre Freunde. Նա եւ նրա ընկերները այստեղ կնոջի նկատի ունի։ Զի իղը։ Փաստորեն ձայն է Իղը նույն բանն է, ուղակի սերերի տարբերությունը, նույն բանն են նշանակում, բայց նկատի ունեն տարբեր սերերի անձանց։ Զայն իղը, զայնը իղը։ Զի ունդ իղը ֆրոյնդը։ Նրանք եւ իրենց ընկերները զի ունդ իղը ֆրոյնդը։ Դուք եւ ձեր ընկերները։ Այս վերջին տողը հարգալիցն էր։ Ավելի լավ հիշելու համար ցանկալի է այս աղոսյակը արտագրել եւ միտեղ փակցնել պատին եւ ամեն օր եթե կրկնեք մի շաբաթվա ընթացքում ինձ թվում է կհիշեք եւ այլևս չեք խառնի եւ կհիշեք ընդմիշտ ամբողջ կյանքում։ Իսկ այժմ կատարենք մի վարժություն, որը կամրապնդի մեր այսօրվա սովորածը, անձնական տերանունները և բայի խոնարումը։ Իշ վոն է բայ մայն է մութամ։ Ես ապրում եմ իմ մոր մոտ։ Դու ոնց բայ դայն է թողթա։ Դու ապրում ես քո դստեր մոտ։ Էղ վոնդ մի ձայն զոն։ Նա ապրում է իր որդու հետ։ Sie wohnt mit ihrem Ehemann. Նա ապրում է իր ամուսնու հետ։ Wir wohnen mit unserem Vater. Մենք ապրում ենք մեր հայրիկի հետ։ Unsere այստեղ նշանակում է մեր։ Ihre wohnt bei eure Freunde։ Դուք ապրում եք ձեր ընկերների հետ։ Այստեղ իղի իմաստը հոգնակի է, ուղակի հոգնակի դուք է նշանակում իսկ օյղը նշանակում է ձեր։ Զի ֆոնդ իմ Բերլին միտ իլ քինդ։ Նա ապրում է Բերլինում իր երեխայի հետ։ Այստեղ ուղակի եզակի թվով եզակի թիվ երրորդ դեմք իկական սեր նկատի ունի զի։ Զի վոնդ ին Բերլին միտ իլ քինդ։ Նա ապրում է Բերլինում իր երեխայի հետ։ Wo wohnen Sie und Ihre Kind? Որտեղ եք ապրում դուք եւ ձեր երեխան, այստեղ հարգալից քաղաքավարական տոն է, որովհետեւ ինչպես նկատում եք, նախադասության մեջտեղում զին եւ իղը գրվել են մեծատառով։ Զին եւ իղը կարող են նաեւ դրվել նախադասության սկզբում եւ եւս նշանակել քաղաքավարի տոն, ուղղակի պետք է կոնտեքստից հասկանալ։ Սովորեք, սովորեք գերմաներեն, բայց հայերենը մի մոռացեք։ Սպասեք գերմաներեն դասերի հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։